Iniciamos una gira por Donosti. Acompáñanos. We begin the tour around Donosti from the Cathedral of Buen Pastor, a landmark and point of preference. From Buen Pastor, we headed to Alderrieder on our way to the Paseo Nuevo. In this place, next to the beach, is the town hall, surrounded by its gardens, where we can enjoy the view of the bay and the island of Santa Clara. Additional detail, this is the area from which the fireworks are launched in Semana Grande. Way through the old part, from the many bars to choose from, we stop at the famous for their cold and hot pinchos. Esto es un pinchito de hoja casero con un poquito de manzana a la plancha, ¿vale? Es muy típico, es una especialidad de la casa. Y después tenemos aquí el secreto ibérico a la plancha con mojo verde canario a base de cilantro. Está, la verdad que eso triunfa mucho y ya se puede ver en el aspecto que está muy bueno. Another highlight of our is the good treatment received by their employees and the quality of the pinchers. Finally, cross the harbour where is the well-known aquarium of Donosti to finish our route on the Paseo Nuevo. Esta ha sido la visita, disfrutad de Donosti.